My Veloji შეიძინეთ ხარისხიანი ველონაწილები და აქსესუარები ხელმისაწვდომ ფასად. მისამართი ცოტნე დადიანი 7, ქარვასლა მეორე სართული B203. სხვა დამატებითი ინფორმაცია იქნება ვიდეოს აღწერაში. და ჩვენ დედო სამი მოგესალმებით ჯანდროს მეგობრებო მორლა. ეიო მოგესალმებით მეგობრებო მოკლედ ახლა არის დილის 6 საათი და ვაპირებ დღეს შევიდეთ ერთ-ერთ გვირაბში თუსად არის ეს გვირაბი კონკრეტულად ჯერჯერობით არ ვიცი როდესაც მივალ ადგილზე ყველაფერს მოგახსენებ დეტალურად ახლა კი უნდა წავიდეთ მაგ კვარაცხელია სახში უნდა გავაფუძოთ და შემდეგ გავუყვებით გზას ნაგი? შვაი! პარო ჯიმა. პარო. პარო ჯიმა ჩავის მომდა გამო. დავა, დავა, დავა, დავა, დავა. მოკლედ მეგობრებო, დავიძარით. ეს ჩვენი ძმა და მეგობარი, შვაგი გვარაცხელია. კაი, მოკლედ ვერთ 10 წუთში იქ ვიქნებით, ბრატ და შენ ისე. კარგი, კარგი. კაი და მაგრადა. გამ გამოვალ მეც. გენაცვალე. აა, რა კაცი, სიმო, რა კაცი. სერვოს, სერვოს. აკეთ. დაი, დი მახმუდ. აა! შენთვის მიკრეფია, მინდურა თვავილია. Tiago, olha o Tiago. Web Robico Arcar! É tu met wind. Now we Oh! Yeah. Rachte ba. Robert is back, Yeah, yeah, yeah. Oh, Oh. განათებმა არ ჩანს კადრში თათვი არ იყოს ბიჭოში სუდა მოკლედ მეგობრებო ძალიან საშიში საშიში და საკმაოდ დიდი გვირაბი აღმოჩნდა შეგნით არ ვიცით ვინ ბინადრობს ან რა ხდება ეს ჩვენი ფანარი ეს ჩვენი махმუდი სოხუმსკი იო იო აკაც იო იო <laughs> მახო ესაირი რიტუალია ამურა ნელა ნელა აბა წავედი წავედი ბუკით უნდა გავდევნოთ ეს მახო წამოდა ბიჭო ისიგეშინია ვერ ხო მახო დამეხმარე რა მაჰმუდი არიან ამ დოქტორად იქნები მე და მაჰმუდი და თავში მიყავებ თამიტაზე არბინ არის კი ჩე ახალგაზრდები ვართ დეტო ხამურა დაფიქსირე ხამურა დამიფიქსირე დაფიქსირებულია ბრატ დაფიქსირე მეგობრებო ეს იყო ჩვენი პირველი გვირაბი შემდეგ გვირაბი სად არის დაახლოებით რამდენი ხანი გვინდა რომ მივიდეთ დაახლოებით 9:00 საათში უკვე მეორე გვირაბთან იქნებით 5 minutes later აგერ ჩვენი ტყიური ფოტოგრაფი ლუკას ჩვენი მოდელი ბიჭი махმუდი <laughs> დაიფიქსირე ჩვენი ძმა ეხა ეს იქსაოცნებაში წლებიც გაილია შენი სადღეგრძელო ვაფაკ ეს ტრაკია თუ გზა ჩაიხერგა მეგობრებო და ჩვენ ჩვენი ჩვენი ეკიპაჟი ჩვენი გიდი ხომი ჭამაშია შავი ხამალი აჰა დავიკარგეთ მეგობრებო მახო რა ვითარებაა ფრონტზე?

次にああえっと出たあすぐ。 მახო მოკლედ მეგობრებო მახო წავიდა ეძებს გვირაბს სუსტად არ ვიცით გელი შეჭამს უცხარი მაგრამ ის ვიცით რომ ახლა საერთოდ უდადა ჩვენი საათხარტო არ არის არ არის რასვი რასქვია იყო მაშინ ასე გეთქვა ძმაო მე დარწმუნებული არ ვარო და წამომყევი თქო მაგრამ შენ 100%-იანი ვიცი აქ არის გვირაბიო ვიცოდი მე არის რა იცოდი ბიჭო სადა მოგვიყვანე ეს ნა ბიჭო დიშე სადა მახო მანდაში ვიყავი 58 აჩვენებში პრესი პრესი ვაა იო თაისო ჩვენი მონადირე ბიჭი დამეფიცირე მახო ჩანგელია ჯერ სატყუარას ეძებებსისთვის და შემდგომ შეუდგება უკეთ ეგზაობას და აქვე შევწვავთ სავარაუდო თუ რამეს დაიჭერს ეს ერთყვი <laughs> დაფიქსირე რა არის ეს ამას ქვია ქვის ტილი ხვანკაია ხვანჭკაია და ისიც წავიდა დიდი მახმურ ეძინე აჰა აჰა დახო აჰა გვაჩვენენ, გვაჩვენენ დადავლი ბრალ. ვა, სერიოზულია ჩემი. ბრძოლა გადარჩენისთვის. ეს არის ჩვენი ნადავლი, მეგობრებო. აკეთ, ცეცხლი. შამპურს აკეთებ. მეგობრებო. ჩვენი ნადავლი. ამ ხელა ვიჭი. ჩამფური აგე ოჩახ რა შედევ ის ის ის რა თევზი ბიჭო რა თევზი ის ის ის დინარის თევზი წავიდა წავიდა შეიძლება შეიძლება მიდი მახო აა იე არა არა არა კაკაკო ნო მიდი ლაკ ბოი ნახო გაუზა მე ერთი წყალი წამო 2 3 few moments later. Давай, давай, давай, давай-да. Меди, меди. მენა ბახმარო რა. იე! მოვედით მეგობრებო. როგორც იქნა, გავიარე 12 კილომეტრი, ხო? და ახლა წამო რა. Mission Bachesu Yeah yeah Moglet megovrobet khayis sules iqot mogetsona video mashina usubot da like da kommentar da gamoetsere chami akhlak Uy momazhu khodram der